وله بهاتيك الفنون شجون أروي الغرام وله بذاتك الفنون شجون إن أنت جالست الغرام وأنت أدركت معنى العشق كيف يكون زائد حنين Allah. مهما جرى مهما جرى